यारे दोस्तों हम लुधियाना में चिड़ियाघर में आए हुए हैं आप देख रहे हो मेरे पीछे हिरन है बहुत ही अच्छे हैं बहुत सारे यहाँ आपको पक्षी तथा जानवर दिखाई देंगे आप भी इस चिड़ियाघर में आएँ तथा आपको बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी बहुत ही आनंद मिलेगा रिलैक्स मिलेगा ओके थैंक यू